بدخشان باشم در زیر چنان داخل برویان باشم با جمله یاران دختران پامه یک روز دیگر برای ارمان باشم ارمان جمله یاران دختران پامه یک روز دگر دره ارما باشم یک روز دگر دره ارما باشم فرزندان ناقابل توهای از پدر های پس زشوی قدر غابه بر درختی به سمر های پس که نسازد تو دیا خاکی رای مادر زی مادر از برایش از نگاه از جگر حیفه این تو پر هنر گردد ای پدر خونی جگر گردد پسر در فکر زر گردد قرار او پدر حیف است از این جهانی به بقا خای میروی از بین خش و اقربا خای نخای میروی سود ندارد سیم و زر از رای شیطان تو نظر آزاده باشی یا گدا خواهی نخواهی میروی هی مغرور مباش از دولتت سود ندارد سولتت روزه که آید نوبتت خواهی نخواهی این پندی مولانا شنو از پای نیز هرگز مدل پای و به دولت یا گدا خواهی نخواهی می Oh, you mean?